සෞදමක් එහෙම කියන්නේ කිව්වොත් දන්නවද කියන්නේ? කනිත්තට ආවේ දාගෙනයි බාට නිත්‍යවදා ගෙදර ගියේ ගාට ගාට පැද්දට මෙහෙම අනුන්ගේ ආට මගේ හින තමයින මිස් බස්ස කට්ටාට